Коинг-плац. Давайте за коинг-плац. Фу, в пизду жетомер. Давай коинг-плац, коинг да. Ура, ура. Ну не, это русский И? Номер, блядь, здесь жетомер будет по-любому, блядь. О, смотри, смотри, смотри, смотри, где сидите? <gasps> Видишь, Коль, а, а, бля. А, Черт, ну кто не? Коинг-плац, ну по-моему, да? Жетомер все равно. Все равно жетомер. Бля, ну ебаный рот. А раньше он назывался Rhythm Revenge. Я Давки. ни разу ее не играл, у меня вон она закачивается. За кого? За немцев, конечно. Ну, за немцев, конечно. Тут не очевидно, не то броню. Нет, ну очевидно, это все равно рору. Мы покажем немецкую оборону. Тут сложно брать передачу. Подождите, а, а... А, он в обратную сторону, что ли? Да, да, да. Бля, я развернулся, и побежал в другую сторону. Лол. Или это немец? Немец стреляет? И русский. А, это немец, блядь. Хорошо, что я его не убил. А, другая карта. Я ни разу такой не играл, блядь. Бля, пиздец, а как, как тут, ёб твою мать? Вот здесь можно поползти, да, а что дальше? Нет второго этажа, что ли? А, вот русская хуйня лежит. Хуя себе. А? Закрыто Взял второй этаж? Должен быть второй этаж, это там. Но... Сотрудник свет демона. здесь не очень позиция. Ах, нравится. ты парад. Они взяли другое угу. место. А, вот сюда? Это Этаж сам пойдет. Без пальцев вот. А, я без гранат, вот в чем проблема. О! А! Жестко. Блять, ну, ребят, ну... Все, Ну, неплохо пощелкал. Ожидаю. Тут, прямо тут, Саша. Заходи, заходи, заходи. Не выходи, он, он прямо тут, тут, по тени, по тени. Давай. А, на сверху. Там наверху. Помнишь, ну, ты, в которой ну, комнате да, лежал? Понял, наверху хорошо, наверху ПШ. О, вот хорошо там порезал всех я бежал. Э. На меня уже тут пойм... меня уже заметили, стреляют. Тут надо скоро обходить. Ну, сав, сав, сав, сзади тебя. Все-таки спереди убили. Дайте трофейную винтовку какую-нибудь скорострельную. Коля, приди на комсомол Стронхолд, я тебе покажу, Блядь, я не могу сидеть. дойти, меня убивают постоянно. Uh, Saf is one of the renamed cheater, cheap cheater noobs. А, чип читер. А, это кто написал? Спецназ? Да. Да пошел он нахуй, блядь. Он, блядь, ебаная, блядь, проститутка нахуй. Он просто на тебя взъелся, вот и все. Я только что зарезал, хотя не было попыша. Конченый, блядь, ублюдок, нахуй. Вот видишь, Дим, ну, собственно, я ничего не придумываю. Видишь, он нагонит на Сава еще. Mm-hmm. Ja, Jawohl.